Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що, немов я закликаю складати зброю нашу армію і йде евакуація. Наче так, я тут, ніяку зброю ми не складемо, будемо захищати нашу державу, тому що наша зброя це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти. І ми все це будемо захищати. Ось і все. Ось це і є те, що я хотів вам сказати. Слава Україні! This is Это уже четвертый заход. Где-то по, по 3-4 минуты стреляют. Четвертый.